जनगणमनयधिनायक जय हे भारतभागविधाता पन् जा सिंह गुज राट मराठ न विनात् गंगा जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे जनगण तब गाथा जन गण मंगलदायक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे